चाहिँ के हो यो झोल साबुन यो हर्पिक यो फिनाल यो बनाएको ए हेम्चाकै प्रोडक्ट रहेछ हेम्चामै बनेको एकचोटि चाहिँ अब तपाईँहरूले पनि प्रयोग गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ होम थिएटरहरू दाम के कति छ यसको सात सय पचास आठ सय पचास